はい、会場の皆さんこんにちはこんにちは東京都町田市を拠点に活動しております続行町田98と申します本日2回目の演舞となります皆さんご声円よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますでは参りますフラワー Hey.

続行町田98でしたどうもありがとうございましたありがとうございました